パールタワーができましたもうじゃあ入居されてる方もいる、はいじゃあもう本当の最新ですね、はい、最新の最新の最新最新です真の最新、はい、これだってベトナムにねまだ入れてない人とかはもう本当に見れないからはいここを見せていただける、はい、いやめちゃくちゃ楽しみです行きましょう行きましょうじゃあオパールタワーに レッツゴーよっ絶対お前が言うべきやろ行きましょう大規模なマンションのサイゴンパールが同じ敷地内にありましてその中にですね、はい、ピザ4ピースさん、えー、はい、スターバックスさんセブンイレブンさんファミリーマートさんあすごい充実してる、はい、あとスーパーも入ってますねへえー、あじゃあもうこの敷地内全部住みますねもうそうですね買い物系は、はい ですね壁がやっぱちょっと独特っすねこれそうですねすごい若い感じがする、はい、爽やかな色でですね足が出てますねでこの鏡でかっでかくないっすかそうですねこれだけでかい鏡は今までの撮影ではなかったんじゃないですかねだってここれ手広げても完全に映ってますよ <laughs> すげえこれだって2人入ってください完全に入ってますね2人でそうですね はいそうですね靴箱もデフォルトで用意していますねあ靴箱もはい十分ございます、そしてキッチンはいワンベッドルームタイプですねそうです電子レンジ置いても十分に調理できるですね収納がたくさんあります冷蔵庫めちゃくちゃ新しいいやそりゃそうですね、最新の最新の真の最新ですねこれもまあ、でもこれあの一人暮らし向けの部屋では結構大きい方の冷蔵庫だと思いますそしてここテーブル あれですねあのテーブルも壁となんか似通った感じで可愛い感じの、なんかおしゃれな、はい、色合いだったりこの木材の材質だったり、はい、いいと思いますそして僕、はい、う気づきましたよ、はい、気づきましたね線香花火大丈夫っ <laughs> いや線香花火前はなんかこういっぱいチラチラチラチラチラってやったら最後の瞬間最後の落ちる瞬間ほら落ちる落ちる落ちる落ちるここここここここここここここ、なこ、こほここ、でこ、こそここ、ちこ、こでここ、いこれここ 部屋なんですねはいなのに奥行きがあるタイプ確かに奥行きあるから本当広く感じますね北杉さんそうァー来ましたねこれレザーがいいですね上ってみますか素晴らしいやりましょうか、はい、まあ、ちょうど2人掛けソファーですね。わかりますか、はい、せーの。2人掛けソファーです。はい、もう一回上がりますじゃあ。せーの。 <laughs> 記念写真撮るんじゃないからさ二人で乗り合ってピね大非常になるから思いきやでどうなんですかすごいいいです、はい、なんていうんですかそのすごい沈む感じはないけど僕はこれぐらい硬い方が座り心地いいですそうですね、うん、この後ろにね、はい、外が見えるっていうのもまたいいっすねそうっすねなんかサイゴンが突き抜けて見える感じです眺望 <laughs> は抜けてますねサイゴンがこう見渡せるのがいいですね、はい ほんと全部新しいですね未入居が分かりますねこれはねあこのなんか伝統もすごい可愛い <laughs> やっぱほんと可愛いデザインでオーナーさんの意向が現れてますねなんかロンドンの街角に舞い降りた感じがしました、ね、はい、インスタ映えでしょこれちょっと待って見えませんこれもしかして中に人が入ってる状態だとこの曇って外に出たら明るくなる今流行りのガラスがね変わるみたいなそれじゃあ確認してみましょうか中に人がいたらだからこの状態ってことですよね ないいかないません常に曇ってますねはい常に曇った状態ですさあベッドルームですねこのシーツとかはご用意します 入居されるタイミングで新しいものが来るというシーツと枕とあと掛け布団ですねここが何クッション状態になってるベッドってなかなか見たことないもう寝相悪くてね、はい、もう上にこうビョーンってなる人は <laughs> ここで <laughs> そんな人いるかな寝てる時にさビクンってなる人おるやんその人対策でしょこれなったことあるでしょ私はありますビョーンってなることがサイズがですねこれキングヌーンですかねキングヌーンじゃないですねクイーンですね一人暮らしでクイーン サイズ十分すぎる大きさです収納十分な広さでございますね、はいはい、大きいスペースであのボックスタイプもありますしそしてベランダベランダあこれ洗濯機はい乾燥機付きの洗濯機ですねあそこゴルフの打ちっぱなしですよね、はい、ヒムラムゴルフ場ですねレタントンまでどんくらいですかタクシーで5分ぐらいですね、うん、そしてこちらがトイレとあシャワールーム、ですねこの ジェットタイプがおしゃれなやつだ、はい、かっこいいタイプかっこいいタイプですねこの縦長のね杉本さんはいシャガルはい下何すかこれいやこれあれか滑らないようにいやわかんないどんな感じなのザラザラなのツルツルなのザラザラですね滑らないようにタイルは結構濡れるとそうツルツルしますよねそうそう一切その心配なしこれいいっすねこれ初めてですよねちょっと測ってみますかでもこれはね分かりにくいからはいはいはいはいすごいねもう杉本さんが先導してるじゃん <laughs> せーのほら何めちゃくちゃ広い分からんよほらで杉本さん腕ギュー曲がってきてる手伸ばしてください <laughs> 今ここだ間広げてるやんまっすぐしてよ <laughs> いや上に上に来てるよ一人でやりましょうかうん一人でこうやるとうん 一人でやるとでしょ二人でやってるよまた一人でやるとっつって一人でやるといやいや一人でやるとだよ出るなら出うよ一人でやると、うん、もうこれですよこれ十分な広さでしょ普通のよりちょっと広めですよやっぱりちなみに僕の家より広いですお前ちょっとどんぐらいだ僕んちだったらこれぐらいですねなんかそ逆で来てほしいな これぐらい狭くないでこれぐらいこれぐらい嘘でしょほとんどはちょっと狭いちょっと待ってくださいここはじゃあ何これはアリエッティとかが暮らす部屋ですそうですね田中が包まれたら何に使われますかこくならシャンプーとか、はい、リンスそれしかないちょっと待って人類初の発明ぐらい驚いてるけど <laughs> これそうでもない便利だけどね今まであの紹介してきたみたなかなかこのスペースがなかったの 同じ大きさの石ここにはめ込めるってことですもんねそれでなんか新しいイベントが起きるね感起きない扉開くみたいなそうですねジブリやな家賃をあげたらただで借りれるのコーナーはいやってまいりましたはいさせていただきます申し訳ありません中川さんどうですか今回からですね家賃を当てたらただで借りれるのコーナーは終了とさせてください えなんで僕これだけのために今日来てるんですよ <laughs> 紹介してくれよちゃんと、えー、もう紹介とか二の次で井出さんとですね、はい、2人で話し合ってですね動画を見てくれてるお客様が得をするような企画にしたいと、じゃお客さんへの特典みたいなことですかそうですねしゃあないか諦めめっちゃ早くないいやだってまあねまあしゃあないっすよそれはどっちもやってくださいねそうどっちもやってくださいえー、っとですね、はい、そろ ててしまいそうなんでお客さんへの特典何ですかお申し込みしてくれたお客様ですね9月中は賃料無料で、えー、約1ヶ月分そうですね申し込みが流行っていれば約1ヶ月分なるほどただ どうやってこう問い合わせて配慮になんです弊社にお問い合わせいただいた際はですね、ダブルウィッシュさんの YouTube を見ましたということでお問い合わせくださいわかりましたでも電話でダブルさんの動画見ましたはいたらもうすぐ分かるわけですいやいや今言ったんですよこのオパールタワーには他にも物件あるんですよねそうですねあの内装の違うワンベッドルームだったりとか2ベッドのレイアウトもございますそちらも気になった方はぜひお問い合わせしてください それでは以上ホーチミン最新不動産情報でしたさようなら